mana hammamiz maktabda ta'lim olganmiz yaxshi zo'r a'lo o'qigan o'quvchilarni o'sha maktab rahbariyati kelishilgan holatda uni ba'zi ba'zi imtihonlardan nima qiladi ozod qilib yuboradida bo'ldi bu ozod bo'ldi o'tdi kirsa ham o'sha o'n baho bo'lsa o'n bahoni oladi kirmasa ham o'sha bo'ldi buni o'qish faoliyati zo'r san ozodsan imtihonlardan bemalol san borib boshqa bir e, man dam olgani ketishing bo'laveradi deydiku xuddi o'shanga o'xshagan o'sha shafoat bo'ladi deydi uni nima shafoat qildi desa o'shani ilmi uni shafoat qildi o'shani ilmi o'sha imtihonga kirib olti soat ruchkani o'sha bir daftarga termilib o'tirishlikdan ozod qildi qiyomat kuni ham inson xuddi mana shu holatga keladi qani bir shafoatchi kelsayu mani shafoat qilib ketsa degan qalbida umid bo'ladida ana o'shanda qur'on chiqadi parvardigor bu bandang sani roziliging uchun o'sha ramazon oyida mani eshitgan edi yoki sani roziliging uchun har kuni qur'on o'qigan edi yoyinki har kuni shu sani qur'oningga muhabbat qilgan edi harfini tanimasa-da uyda bir kasetagadir yoki bir telefonigadir qo'yib olib mani edi eshitganda ham shunchaki eshitib qo'ygani yo'q qur'onni eshitishim kerak ekan ha endi shu demagan edi o'tirib ixlosi muhabbat bilan yod olgan edi yoyinki eshitgan edi shu harflarni yoshligimda o'rganmagan ekanman deb afsus nadomat qilib eshitgan edi sal buni endi shafoat qilgin deydi qur'on mana azizlar bizga ana shu qur'on kitobiga nasihat mana shu bo'ladi uni ulug'lashlik uyimizga olib kelib ho devorni burchagiga qo'yib qo'yib bir oddiy narsadek emas uni haqqi bor o'qiy o'qiyolmasangiz ham tushunmasangiz uni har kuni olib yuzingizga surtib yo parvardigor shuni o'qiyolmadim deb nabiralarda o'qittirish kerak o'rganishlik uchun bugun bahona yo'q imkoniyatlar keragidan oshiqcha faqatgicha shijoat qilsak bo'ldi faqatgicha g'ayrat qilsak bo'ldi faqat ozginagina o'zimizni turishimizni jicha qiynashimiz kerak xolos bo'ldi bundan boshqa narsa yo'q sal kamroq uxlashimiz kerak ruscha qilib aytganda sakkiz soat uxlash положено bo'lsa biz uni oldiga bir qo'shib turib o'n sakkiz soat uxlayapmiz biz turib ha endi bo'ldi qorin to'ydi yana uxlayman deb qolgan olti soatini ham uyquga o'tkazib qo'yyapmiz uxlamayapman demaylik tirik o'yg'oq turib uyqudagi bu odamlar bor uyg'onish kerak har bir narsani kasallikni davosi bor qalb kasalligini davosi mana shu qur'on azizlar qalbimizni kasalligini davosi mana shu qur'on qalbim qorayib ketyapti ibodatga sus bo'lib ketyapman bir shunaqangi bir yaxshiliklarda sus bo'lib ketyapman bir mahallalarda qabristonlarda shunaqangi bir masjidlarda hashar bosib ertaga chiqqim kelmay qolyapti nima bo'lyapti desa qalb kasallanganda uni davosi qur'on eshiting o'qing mana qur'onni fazilatlaridan bittasi e, oxirgi o'ttizinchi porada amma surasi bor amma surasi bor bitta foydasi asr namozidan keyin mana qorilar o'qib beryapti kitobga qarab o'qishlik insonni ko'zini nurini yanada ziyoda qiladi deydi mana shunaqangi foydalari bor manfaatlari bor bu mingtadan bittasi bo'lsa kerak